मुझसे मदद अरे वाह तुमने तो कमाल कर दिया के बच्चे ने बूढ़े आदमी की मदद की बहुत अच्छे डे की सुनी तुम्हारा फोटो न्यूज़पेपर में आया है मैं अचानक से उन्हें मिला और उन्हें मदद की जरूरत थी तो मैंने उनकी मदद कर दी बहुत अच्छा किया डे की सुखी सिर्फ डे की सुखी ऐसे कर सकता है डे की सुखी हमेशा मशहूर होता है मैं भी वो कर सकता हूँ बस दूसरों मदद ही तो करनी है हम्म? हम्म? मैं आपकी मदद करता हूँ तो क्या कर रहे हो आप चिंता मत कीजिए हो गया मैंने अभी रास्ता क्रॉस किया था क्या डेगेसुकी हमेशा ऐसे करता है मेरी तारीफ क्यों नहीं होती डोरेमोन तुम्हें न्यूज़पेपर में आना है क्या ये अच्छा आइडिया नहीं है ऐसी बात नहीं है डोरेमोन मुझे भी दूसरों की मदद करनी है आ? हाँ? दुनिया में कितने सारे लोग परेशान हैं और मुझे ऐसा लगता है हमें भी जाकर लोगों की मदद करनी चाहिए हाँ? मुझे पता है मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा लेकिन मैं छोटी चीजें कर सकता हूँ और छोटी छोटी चीजें करके मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूँ मुझे नहीं पता था तुम इतनी सोच सकते हो सुनकर बहुत अच्छा लगा देखता हूँ तुम्हारे लिए कोई गैजेट है क्या क्या सच में बोट ये बोट उनकी मदद करता है जिन्हें दूसरों की मदद करनी होती है मैं समझा नहीं डोरेमोन जल्दी से बोट के अंदर आ जाओ ये तुम्हें उस इंसान के बारे में बताएगा जिसे मदद चाहिए वाह ये बहुत अच्छा है लगता है उस तरफ किसी को मेरी मदद चाहिए ठीक है फिर उस तरफ चलते हैं हाँ? तुम्हें वहाँ अपनी ताकत से जाना होगा हाँ? <laughs> चलो आगे चले लोगों की मदद बात है आंटी मुझे हॉस्पिटल का रास्ता मालूम नहीं हॉस्पिटल ठीक है मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ तुम साथ चलोगे शुक्रिया बेटा कोई बात नहीं बस पास में ही है मैंने उन्हें तुमसे पहले ढूंढा था आप कोई फायदा नहीं है नोबिता हाँ, ठीक है मैं फिर से कोशिश करता हूँ अच्छा ठीक है हाँ, देखो किसी को मदद चाहिए अभी चलते हैं कोई बचाओ मुझे ये तो जियान है नोबिता जियान मैं तुम्हारी मदद करता हूँ जल्दी करो हाँ ठीक है और मुझे भी अपने साथ दो हाँ। जल्दी करो और तेज भगाओ और तेज भगाओ तुम्हारा शुक्रिया तुमने मेरी मदद की कोई बात नहीं आंटी नोबिता तुम्हें तो मैं चुप रहो माफ कर दीजिए शांत रहो मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना है, तुमने तो बस उनकी मदद की थी है ना मुझे तो डर लग रहा है क्योंकि जियान अगली बार मुझे छोड़ेगा नहीं हाँ, किसी को मदद चाहिए हाँ ठीक है अरे तो शिजुका का घर है शिजुका तुम ठीक हो ना मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ हाँ छोटी सी बात मैं तुम्हारी मदद करता हूँ हाँ तुम्हें आता है जरा देखो हम्म। मुझे नहीं आ रहा डोरेमोन तुम लाइफ बोट पर घूमोगे इसका मतलब ये नहीं कि तुम समझदार बन जाओगे क्या सच में हाँ ये क्या मुझे लगता है वो हमें उस तरफ जाने को कह रहा है जैसा लाइफ बोट कहती है वैसा ही करो हाँ चलो लेकिन मेरी बात तुम जा रहे हो हम सही तो जा रहे हैं ना शायद लग तो रहा है हाँ? हाँ? हाँ? इसका मतलब क्या सोच रहे हो नोबिता ये सवाल ये तो बहुत मुश्किल है लेकिन कोई बात नहीं मैं इसे कर दूंगा बहुत अच्छी निकी सुखी तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और ये वाला भी बताओ हम्म। बहुत मेहनत करनी पड़ रही है शांत अच्छा, हो जाओ तुमने भी शिजुका की मदद की है चुप रहो मुझे माफ कर दो तो तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की मॉम ने मुझे कितना डांटा मैं तुम्हारी मॉम की मदद कर रहा था चलो मैंने भी उसकी मदद कर दी है हाँ, अब मुझे अच्छा लग रहा है तुम ठीक तो हो ना मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा डोरेमोन मुझे कुछ बड़ा करना है जैसे कि मैं डेगी सुगी की तरह न्यूज़पेपर तेजी से घूम रहा है मैं इस बार जरूर कुछ बड़ा करूँगा तुम क्या बड़ा करने वाले हो मैं न्यूज़पेपर में आऊँगा मैं न्यूज़पेपर में आऊँगा हाँ हाँ अरे जरा वहाँ देखो कोई मुझे बचाओ ठीक है ना हाँ हाँ शुक्रिया तुम्हारा हमने देखा कि आपको मदद की जरूरत है इसलिए हम यहाँ ऊपर चले आए मेरा नाम कल की न्यूज पेपर में आएगा एक स्कूल के बच्चे ने मजदूर की मदद की आज की ब्रेकिंग न्यूज वो है हीरो नोबिता अब मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज होंगे भविष्य में मेरा स्टैचू बनेगा <laughs> आप ठीक तो है ना अंकल